Pour un déploiement réussi de vos nouveaux outils, nous avons identifié 5 principes fondamentaux. En ayant une vision globale du projet de transformation, vous en transmettrez plus facilement le sens à vos collaborateurs. Ils dépasseront ainsi les aspects purement techniques de l'outil et se l'approprieront. Vous devez devenir un acteur clé du projet pour pouvoir évaluer le change gap et définir un déploiement adapté des outils. Il vous faut aller vite. En accompagnant régulièrement les équipes, vous rendez le projet concret pour elles. Elles dépasseront ainsi leurs craintes du changement et les résultats viendront rapidement, ce qui motivera encore plus les collaborateurs. L'objectif Réduire le time to performance grâce à des techniques d'accompagnement qui ont fait leurs preuves. En cas d'approche agile ou hybride, vous adapterez l'accompagnement des équipes car les fonctionnalités de l'outil seront livrées progressivement. C'est l'occasion pour vous de travailler différemment, de manière plus fluide et efficace, avec l'équipe projet bien sûr, mais aussi avec les équipes opérationnelles et avec toute l'entreprise. Ces cinq principes sont issus de notre expérience des transformations chez nos clients que nous accompagnons chaque jour grâce à trois atouts majeurs. Notre expertise de l'accompagnement, notre capacité à intervenir rapidement et à l'échelle internationale, notre savoir-faire en pilotage de projets complexes. Segos est à vos côtés pour réussir et accélérer vos transformations.